ようちゃん終了せーの。さあ、始まりました少量チャンネル翔太です。ようです。少量です。はい。はい今回なんですけれども、翔太にドッキリを仕掛けてみたーはい。 久しぶりのね、翔太にドッキリを仕掛ける企画なんですけれども、今回のドッキリは、もし朝起きて、ベッドの下に彼氏が隠れていたら、どういう反応するかー怖ー怖ーいや、怖いよね。怖い怖い。ここでしょだって。そう。 <laughs> そ朝、うん、もう本当に起きてすぐに撮影したので、うんね、これはね、うん、あのもう動画撮影した後に、はい、あのオープニング撮ってるんですけれども、はい、まあ、 体張ったよね、俺ね。そうだね。この狭い隙間によく入ったなって自分でも思う。 <laughs> うん、よく聞くじゃんなんか家帰ってさ、ベッドの下にさ、人が隠れてたとかさ、泊まりに来て、うん、友達、家主は家、あの、ベッドで寝て、うん、友達は下で寝て、うん、ふとなんかベッドの下見たら、目があったとかね。怖っ 人が隠れてるのが一番怖いよねい。や、わかる。なんかさ、幽霊とかさ、そういうお化けとかはさ、うんなんかちょっと非現実的なところがあったりとかさ、うん見えるか見えないかわかんないじゃん。はいはいはいはい。人間だよそうだよね。怖ー。まあね、今回はね、僕なので隠れてるのはそんな危険なことはないんですけど、まあそうだね。うんうん。まあ、しょうちゃんがね、どういう反応をするのか、はい。楽しんでもらえたらなと思いまーす。ひょにょ。 まあ朝なので、起きたてだったので、テンションはちょっと低いんですけども。そう、あとね、あのうん、俺のね、顔が結構ひどいので、 <laughs> ひどい顔が苦手な方は、うん、あの、我慢してみてください。はい。で、俺もテンション低いけど別に気にしないでください。 <laughs> 朝のテンションです。本当にマジマジ寝起きでやって。はい。というわけで、はい。やっていこうと思います。 終了りょうちゃんりょうちゃん 有奖。 Bye. こ何してんのえちょっとええ怖なんでそんなとこいんのなんでてってれー怖びっくりしたするだろ見てこのなんでそんなとこにえ驚くと止まって 出れない引っ張ってよく入ったなこんのローイエーイましたしましたふて寝すんだから俺えふて寝するなんでふて寝するんだよ楽しんでくれたねえ、うん ねえ楽しんだ面白かったでしょなんだよ朝から頑張ったのにひょにょいや怖くない怖いよベッドの下に人がいる怖い怖い怖い <laughs> 気づかなかったなんかまあトイレに行ったじゃん、うん、トイレに行って戻ってくる時とか見えてなかった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 Yay!